Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Αναμειγνύουμε το τυρί κρέμα με την άχνη να μαλακώσουν. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Ενσωματώνουμε τη μαργαρίνη που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Ενώνουμε τα δύο μείγματα και ανακατεύουμε με απαλές κινήσεις. Προσθέτουμε τα μπισκότα και ανακατεύουμε. Και τέλος ανσωματώνουμε την τρούφα σοκολάτας. Σε φόρμα με αντικολλητικό χαρτί κάνουμε μία στρώση από σαβαγιάρ που έχουμε βουτήξει σε σοκολατούχο γάλα. Απλώνουμε τη γέμιση